Persahabatan tentu hal yang sudah biasa di benak kita. Bagaimana orang berkumpul menyatukan perasaan dan pikiran tanpa ada yang merasa malu atau marah. Bercanda sambil memukul teman. Sedetik kemudian, sudah tertawa mengingat kelakuan konyol yang dulu dilakukan. Namun, setiap cerita pasti ada celah tentang persahabatan yang tidak seindah di novel. Inilah ceritaku dan sahabat-sahabatku yang tak lekang oleh waktu. Yang ini namanya Laura. Dia beretnis Tionghoa dia suka banget sama yang namanya shopping. Dan yang ini Fauzan, datang dari latar belakang keluarga yang berkecukupan dan berasal dari Arab, gak buat dia tinggi hati di antara kami. Nah, cewek yang satu ini biasa dipanggil Dayu Putri. Dia pinter banget loh nari Bali. Dia juga pinter dalam hal membuat gantung. Sosok simpel dan pekerja keras yang satu ini namanya Kadek Bayu. Sepulang sekolah, dia biasanya bantu ibunya jadi tukang sun di pasar Badung. Dan aku, apa yang harus aku jelaskan? Ya, pada intinya aku sangat menyayangi keempat sahabatku ini melebihi apapun di dunia. Semua masih berjalan seperti biasa. Masih terus berkumpul, bermain bersama, sambil sesekali bercerita tentang kehidupan yang membosankan. Ya, di mana lagi? Tentunya di rumah kami ini. Jika kau penasaran, ikuti kisah kami. Hari ini kita akan belajar tentang sel elektrokimia. Ada yang tahu apa itu sel elektrokimia? Ya, kamu? Uh, ada hubungannya antara listrik sama kimia ya? Ya, tepat sekali. Siapa yang bisa menjelaskan lebih rinci tentang sel elektrokimia? Kadek Bayu mungkin? Mana? Kalau sedang ada guru yang menjelaskan di depan, tolong perhatikan. Jangan tidur di kelas. Astagfirullah, Dai. Coba lihat kelakuannya. Jadi malas gitu dia. Ano, jadi marah juga sama bu guru. Duh, gimana ya cara banguninnya? Kada! Pak, ampura, Pak. Tuh mau nikit yang boleh, Pak. Ampura, Pak. Hei, eh, Kada! Kamu sedang ada di kelas. Tolong perhatikan ibu sedang mengajar. Maaf, Bu. Uh, kemarin saya bantu meme saya jualan. Saya tidak menyalahkan sekolah, mana rumah? Saya tidak mau punya murid yang tidak disiplin kayak kamu. Maafkan saya, Bu. Saya janji nggak bakal ngulangin itu lagi. Maaf, Bu. Jangan pernah ulangin itu lagi, Kadek. Ya, Bu. Teman-teman, Kadek Bayu mana ya? Diam segini kok belum di sekolah? Jelas selalu datang selit biasanya. Enggak. Iya. Enggak lah, Kadek Bayu tuh kan orangnya on time sama sekolah di sini aku nggak pernah denger dia telat ya sampai sekarang dia belum datang juga mana ya eh teman-teman sorry sorry apa telat kalian pada ngomongin apa sih nih kalau dia baru jam segini belum datang coba mungkin dia nggak masuk hari ini bisa jadi sih tapi kok tumben nggak ada kabar biasanya dia selalu calling kita dulu mungkin dadakan mungkin sih 왜요? 왜요? 아니, 왜요? 뭐 kosong siapa ada aja? Siapa? Bayu. Bayu, Pak. Bayu, Pak. Bausan kemana dia? Maaf sebelumnya Pak, saya juga tidak tahu Pak. Sudah lama dia nggak ada kabarnya. Laura? Uh, maaf Pak, saya juga nggak tahu. Mungkin ada Bayunya lagi sakit Pak. Ya udah. Kalau gitu kita lanjut ulangan hari ini. Silakan kalian keluarkan kertas, kemudian tulis nama lengkap. Silakan. Anak. absen? Anak-anak Anda yang nggak masuk? Ada. Siapa aja nggak masuk? Oh ya. Kadek Bayu Alfa. Kemana anak-anak Kadek Bayu? Dia tahu? Tahu. Nggak tahu. Oke, lain kali kalau tidak masuk, tolong kirim surat ya. Ya selamat belajar banget. ya nih, kok tadi Jak serem gitu sih? Hmm, iya serius nih. Bu, tadi tuh tadi nelfon aku. Dia tuh curiga gitu, kenapa sih Kak udah seminggu ini nggak pernah sekolah? Mana dia nggak pernah ikut ulangan harian kan? Ntar lagi lo mau ulangan umum. Bu, tadi tuh takut gitu lah kalau Kak bakal nggak naik kelas. Astagfirullah. Yaudah, tunggu apa lagi? Langsung aja samperin ke rumahnya yuk ini bagus tuh supaya tadi waktu ini sih aku udah berencana buat nyari kadek cuman karena kita sibuk banget kita sama kegiatan sekolah jadi kayak kita tuh kurang perhatian deh sama kadeknya ayo bro naik ke mobilku yuk yuk yuk ayo eh, eh tuh lo tapi kita mau kemana dulu nih jam segini bukannya dia biasanya di pasar ya lagi bantu memenya ya udah kita samperin aja ke pasar ayo deh yuk yuk yuk yuk yuk permisi bu ibu uning ini bijak adik bayu biasanya nyundriki oke niki biasanya nyulang sana makin tuh ada kedai eh sakit banget oh jadi gini kata ibunya Kadek Bayu itu udah seminggu gak kerja karena ibunya sakit gitu. Yaudah, mending kita cari rumahnya aja yuk. Ya, kayaknya dia lagi ngerawat ibunya kan? Iya, bener banget. Yuk, yuk, yuk. Sukses lagi dulu, pamit. Kak ya, Yeh, ini dados rame teman-temannya Kak Kalian nggak sama Kak Kami di sini mau nyari kadeknya, Tante. Kadeknya ada. Briki, masuk dulu. Nanti Tante ceritain. kelaparan tuh dulu dulu aduh maaf ya berantakan sebenarnya ada apa tante jadi gini sudah seminggu lebih ini tante sakit salah karena faktor umur mungkin batuk-batuk terus jadi kadeknya tidak bisa sekolah karena ngerawat tante terus sekarang kadeknya di mana ya tante tadi kami sudah cari di pasar kata orang-orang di sana nggak ada yang tahu kadek di mana tante uh, kalian mau nggak bantuin tante buat nyariin kadek bayunya oh enggak enggak tante sekarang kami cari baik kalau begitu tante kami pamit dulu ya kami akan cari kadeknya kami tante Maksud ya tante Nek, kamu tuh masih buat kita, Nek. Zan, tarik aja Zan, biar cepat. Dek, kamu sebenarnya ada masalah apa sih? Masalah keluarga? Karena nenekmu sakit? ya memang aku memang sakit batu-batunya kumat bahkan Pak, bantu Pak. mandor atau bosnya. Masih nah. Nah. Bae apa pes Ben? Nah. Dik, saya apa pes? Kan nih? Eh? Boleh mai? Dik sajan, mana Makan pura pak pihak jalan yang lewat belanja pak arah duluan alasan sih Ben ada pes bukan Niki sampai petang pak emang tiang gelam Niki Benci eh, sama bisa gak ada, gak ada. Ampunan ki. Meme. Gak ada. Sudah, sudah. Arah. Bicara nih meme yang udah pak, mana pasti dari istirahat. Nah terserah begitu. Niki pak. Leonel mga iya, lepes! Hindi kami! Tara! Malay ng jalan! Udah lega. Ya udah. Yuk, kita sama-sama pikirin solusinya kayak gimana. Hmm, kayaknya kita harus kerja deh untuk dapetin uang. Gak mungkin dong minta uang sama orang tua. Kita harus bisa mandiri. Nat, Nat, sini deh. Sini, sini. Mana? Ini lo bagus banget. Iya, iya, bagus. Bagus ya warnanya? Uh -uh. Apa sih? Ribut-ribut. Ini lo bagus banget warnanya. Iya. Coba dijadiin kamar, pasti cantik. Dede, coba sini deh. Ya, kenapa Nat? Lihat deh, bagus ya. ada ide buat ngasilin uang untuk berobat Memem. Uh, eh, mbak, tolong ya. Ini motif kain yang saya pilih. Tolong bisa diperbanyak dan segera diproduksi pabrik. Iya. Ya. Terima kasih ya. Disinilah awal cerita ini dimulai. Di pohon ini, peneduh rikala duka dan lara menyerang. Suaka, rumah perlindungan bagi jiwa-jiwa kecil yang majemuk dan terekam dalam sebuah semangat solidaritas. Iya, pohon ini adalah simbolis kota dan pasar sebagai suaka bagi jiwa-jiwa heterogen hirup, pikuk, kota dan pasar dalam sebuah heterogenitas membuat warga yang menyulut semangat solidaritas yang tinggi untuk saling bahu-membahu membangun kota dan pasar mencapai Dipa Barabawana inilah dia dan pasar kotaku rumah